Kelet lábim. Dával a mobil eleve. Ben de... Vurur, vurur, vurur. راح بيه هاي هذا لخبط ربيع وش يسوي؟ Attends. Where are I got supplies. Pues no viene de perro. nada, عندك عندك يا قبل عندي أربعة ما شاء الله بالعكس عشان سيارة اقول انسحب انسحب اطلع بسيد فوت كان يظل الله في يدي تمام عارف نشوف السيارة ابو البقي هنا دنقي عالي ابو ابو البقي جوال اصبر اصبر شوف في ناس ورا هذا عندهم كي مو بواحد قاضبه من اليمين شفته شفته ده آه. والله ادري قلت لك في واحد يمين في واحد يمين عرفنا منه ها ها ها